各伙伴，大家午安！呃，我叫吴淑珍，然后很开心今天可以来跟大家分享我呃在教发中心的支持当中啊做了三个计划。那您刚刚看的部分的影片是我们呃这个课程进行的内容之一。那我想我呃这三年非常非常谢谢学校以及教学发展中心给我的支持。 啊，所以呢，这三年大概每年做的一个议题哈，第一个议题放在啊教会学生哈如何自我鼓励、鼓励别人；第二个议题放在学生的职能，也就是他就业力的培养；哈，第三个议题放在生涯韧力哈，因为各位你们觉得人生有时候是有没有觉得很辛苦哈？某些时候，那我们会遇到一些挑战，遇到一些困难，所以那个韧力啊的培养就相对是重要。 那真的很感谢，呃，学校的支持。那我的这个整个呃计划的设计有一个概念，啊，那个概念就是每一个学生或者每一个伙伴，他都是一个完整的个体，是一个全人的概念。在这个全人的概念里面，啊，我比较期待，呃，这个所谓的全人的核心，希望他是一个具有社会情怀的人。那什么叫做社会情怀的人？ 用口白一点的话来说，就是你好我也好，也就是共好的概念。因为我觉得我们的社会有太多的竞争，那如果如果可以有一些共好的概念，好呃，在自己还不错的状态，也可以让别人一起好，那我觉得那是一件很好的事情。所以在这个理念下，我就开始思考一个全人要具有你好我好共好的概念的人，呃，他应该从。 那一些能力的培育开始，那我当时想的是，第一个能力是鼓励的能力啊，那鼓励呢，它是一种态度，也是一种技巧，我待会会再说多一点啊。那么就业力啊，是找到工作，保有工作。 在工作上持续表现得很好的一种能力，所以职能的培育，尤其是我们是台师大，呃，跟产业跟外界的连接是一个蛮重要的事。那这个也呼应我们校内的一个计划，跨界的能力，啊，国际的能力。未来生涯能力，我相信我们每天都需要培育一些自己这样的面对困难挫折的能力。哈，那接着我希望在未来的这个呃教学的岁月里，我还可以持续哈。 不断的从不同的角度来培育学生的能力，那概就是我最主要的能那个理念，就是希望培养具有正向影响力的人才啊。那这个所谓的正向影响力，就是我刚刚说的社会情怀，那就是一种共好的概念。那这个呃，这个概念从哪里来？哈，因为我自己的专长是呃智商心理。 那有一个心理学家，一直是我非常非常欣赏的心理学家，他叫阿德勒，哦，那各位可能不是很熟悉这个人，但是你们一定听过《被讨厌的勇气》这一本书，哈，那其实就是阿德勒学派，哈，那呃，他这这个概念其实用呃对方的眼睛来看事情，哦，用对方的耳朵来听事情，用对方的心来感受事情，其实就等同 Rogers 的同理心的概念。 啊，更胜一筹的还有就是说，啊，我们需要去注意到这个对方彼此相互啊，理解啊，相互支持的这种概念哈。这个是我在呃设计这个研究当时的想法。那比较具体的操作就是什么是社会情怀或叫社会兴趣？我把它的定义大概放在这里供各位参考。所以在这样的理念下，啊，我开始规划啊，呃，这个教学精进计划。 我进行规划。那在规划的时候，其实我刚刚特别提到这个阿德勒心理学社会情怀，因为是我自己非常喜欢的一个学派。所以在这个基础之外，我其实关心几件事。第一个是我们师大啊整个校务的发展重点是怎么样来看待师大学生的培育的。那因为我自己在师培处，所以我也会关照一件事，是师培处如何来培育未来的老师。 还有一个蛮重要的事情，就是国家的政策跟学校的政策，好有没有串结在一起，相通的在哪里？好，那很重要是学生自己的需要到底在哪里？好，那我觉得这一些东西是我形成规划非常非常重要的基础。好，所以呢，呃，这个除了调查，也包括我们平常的互动，哈。 好，这个就是我特别提到我们师大哈师资培育哈未来在等待的老师哈，我们有把这个未来的老师应该具备的能力说出来。那这个是教育部的一个政策哈，十二年国教的政策，我相信大家都很熟了。那这个呢是我们学生的需求哈，我们师大学生的困扰，他们的需求在哪里？那我觉得可以看到他们的需求，看到他们的困境，是一种呃很感动的事，是我们可以更靠近学生哈。 我自己非常非常感谢教学这个工作，尤其可以跟学生啊互动，因为我从跟学生的互动里面学会如何当妈妈因为我自己也是啊两个孩子的妈，那我会觉得呃跟学生的互动可以看到他们内心的一些啊彷徨或想要挑战或想要跨出去啊或想要去追梦的那种心情。所以这些资料都是我们从实地的学生的一个互动当中收集到的学生的需求。 那我就是根据这个需求之外，我还想了一个，呃，根据这个阿德勒学派谈的一个概念，哈，每一个学生来自不同的家庭，哈，那他的家庭呢，呃，可能是他的生理的状态、家庭社会地位或他的出身、或他性别，或者他在成长过程，呃，小学老师、中学老师的教养、哈，教育方式形成他的生活方式。简单来讲，就是他的生命脚本，他怎么看自己。 那么越能够有信心看待自己，他面对他未来的人生的预备啊，这五大人生的任务就会准备得更好。举例来说，像在座有王一博老师，啊，我分享过王老师的经验哦。他其实在成长过程有遇到一些挫折，但是这个挫折呢，反而让王老师有更好的生涯韧力跟生命的开创力。所以我看到王老师在他的教学是很精彩的啊，我常常有机会啊来分享到他的。 创作，非常谢谢王老师。这个是呃，我们觉得对一个学生来说蛮重要的。所以，归纳来讲，不管是学生是老师，我觉得每一个人都有三个 C 哈，不是三 C 产品，是心理的三 C 哈。我们每一个人都希望归属感，需要自己有能力，希望自己被看重哈。那每一个人在追求这三个概念的同时，也同时是一个很有创意的人。 那那个创意可能是对的方向，也可能是错误的假设或错的方向。那老师的功能就是引导学生，好从错的方向走回来，好或者是从错误当中再做学习。这个比我觉得这个女孩非常有创意啊！她呢是一个担心的孩子，没有妈妈，可是呢她觉得她好累，好想要一个妈妈来抚慰她，可是没有妈妈怎么办？她就在地上画一个妈。 自己躺进去妈妈的怀抱里，去感受到被滋养、被照顾。所以，呃，话说回来，每一个学生都有他的创意来满足，啊，或者是追求他想要的这个三个 C 的这个概念，啊。好，所以呢，这个就是我刚刚前面谈话。那么我在做的时候，呃，在教学当中，我到底怎么做哈？那么以下是我的做法哈。第一个，我的。 我也非常感谢，就是这个领域的课程有很多需要实物，所以我大部分的这个实作都一定是从学生的经验出发啊。我举一个例子好了哈，比如说我们要呃培培养学生能够跟呃他未来的学生建立良好关系，那我们一定会从这个来修课程的学生出发，他自己是如何被鼓励的。 如何跟别人建立关系的？好，从这里出发。所以我们的作业里面，几极、孤独，都是从学生实际生活当中遇到的被鼓励的经验、被爱的经验、挫折的经验出发。 这个是呃，我觉得很重要，是一定要从学生的经验出发。第二个呢，我觉得呃，师大的学生非常优秀，所以毕业以后跟他们保持联络，就是我们最佳资源，好，非常好。所以我也借用很多我们师大的学生，哈。另外，这这个跟我个人过去的背景有关，我觉得把学生带出去，啊，去做资源的连接，也是一件重要的事。再者就是说，呃，教学现场的老师，他们都有非常丰富的。 教学经验，所以我也会把这些所谓的现场老师教学教的很好的老师请到教室另外也把企业主管请进来。呃，这里也特别觉得不错的地方是，呃，过去就是有科技部的研究支持，所以有时候会到国外去开会。那我觉得开会就会认识朋友啊，那认识朋友，他们有来台湾，就可以省掉机票费、机票的费用，就说，哎，那你要不要顺便到我们呃这个班来？ 分享一下，所以这些朋友其实都是非常专业的人，那可以省掉机票的费用就很好啊。那再来就是说，呃，我的课程里面蛮强调学生要演练、要实做、要反思，因为希望这样的做法可以让他们呃学到带着走的能力啊。好，这个大概是我的做法。 所以归纳起来，呃，我在教学上，我常常会提醒自己的，大概有几个概念，就是不管在什么样的状态，都要去注意到那个学生归属感、跟能力感以及重要性的需求，哈，那帮助他可以，呃，有一个这个自我觉察，看到他自己有什么，可以增加什么，哈，然后呢，善用这个资源，所以这也是教学平台的资源。 那呃，这个是第一年的补助，好，我们做的部分啊。那这个就是我们从实际的呃生活经验来来引导学生学习如何爱自己，再爱自己一次，再跟家人呃和好一次，好，这个我们就会用这个方式来协助学生啊。那另外呢，呃，我们的鼓励其实跟称赞很不同，我们觉得呃、这个人生的历程过程是重要的啊。那每一个孩子，我们谈。 呃，这个适性扬才，每一个学生有他自己的优势，所以在我的课程里面，会很积极的让学生，他们必须要学会这件事，因为他们未来是老师，所以他进到未来的教室里面，他必须有能力去看到每一个学生的正面特质，看到每一个学生的贡献。举一个例子来说，呃，我这个学期进教室上课的时候，有一些学生他不太希望老师看到他，可是呢，他已经把电脑都帮我开好。 灯都弄好，了。那这是一种学生的贡献。好，我通常就会说，我不知道是谁帮了这个忙，但我很谢谢你，好为我做这个服务。那这个学生他心里会很开心。之后去每次都有人好帮我们做这个服务。那我觉得，呃，这个过程也让这个学生学会这个彼此的体谅、和照顾。所以我还觉得，呃，师大学生真的很不错。稍微提醒一下，他们就可以做得到啊。 那表达信心对于任何阶段的孩子，包括我们成人也是一样都需要的。好，所以呢，呃，我借用了这个活动当中哈，比如说像这个这个 West w i n g i n 他们就刚好到台湾来，就把他请到教室，非常非常的有互动性，学生好爱他。那这个是我们的校友，哈，这个是新五系的校友，哈，这个是如果没记错是化学部的，哈，他现在在南投国此国中，哈，所以我们把校友请进来，哈，那这个是第二年，哈，第二年呢我们。 很很好，就是刚好这三年都刚好有国外学者来，所以就可以抓着他哈，然后当然额外掏一点钱请他吃饭，我觉得这个我做得到哈。好，那我们再来就是把学生带出去，好像他们去体验职场，好，所以这个是我呃第二年做的。那有一个很重要就是我们师大的学生要学会表达自己。那举一个例子给老师们听，呃，我们带他们去台大的那个就业博览会，阿企业主就问说，哎同学你是什么系？那我是人发。 这个企业主就不懂说，哎，什么是人方？ <laughs> 然后学生回来就说，老师他们很不懂我们奶。我跟他讲我是人方，他都不了解啊。那其实我们的学生需要用企业能懂的话来表达自己啊。我会觉得这个出去以后，他们有这个冲撞，然后让他们开始认识。那我在我的课就要他们实做啊，用这种三折页，把自己的优势能力做盘点，做一个整理啊，然后把它做出来啊。 好，那这个就是我们带他们出去，带他们出去也蛮好的。我觉得老师对老师自己也有很多的学习，因为触角会拉大，然后蛮有趣的哈，就会看到他们可爱的地方哈，也看到他们害羞的地方。比如说要去跟企业主讲话，就会很怕。那我就说你先过去，等一下如果他欺负你，你再找我。 <laughs> 比如说，类似这样哈。那我觉得我们师大学生真的很不错哈。那这个是第三年，就是。 今年我正在做的事情哈，那我用了一个生涯咖啡馆啊，啊，用这个生涯咖啡馆，让学生自己去把他们的问题呃提出来，然后呢，我们做一个归纳跟整理啊，那这个就是学生提出来，哎呀，我的生涯困扰是什么啊？我觉得应该怎么处理哈？我只是样张哈，那我们其实有整理出来学生对学校的建议啊，学生对自己的建议啊，学生对政策政府政策的建议是蛮有趣的。 好，那再来就是，我们也把这个像这个是 I C R T 的这个 B C 哈，他的语文很好，就带他们进来怎么写哈。你看一下这个就日本人，日本人在听学生讲话，有没有看到他的那个身体？很有趣哦，他们的那个身体语言就是展现那种对学生的关注跟热忱，觉得蛮有趣的。啊，这个是呃这几天哈，我们五月十七号刚好在师大我们办了一个 M b C B A，他们来，所以就请他们提早一天来。 进到教室来做，所以大概是我们的活动的进行的过程。那这个活动进行的当下，我们其实会让学生来练习做一件事，练习做接待，好，然后练习送课。这个对他们来讲，应对经验是非常重要的。好，这个你看啊，呃，他们的言伸其实让我很感动。像我们教了鼓励以后，他们去做一件事叫换换案，他们设计了，他们设定要对一百个人表达他们的关怀。 写了一百张小卡，在师大校园跟公园，然后看到不同职业的人说：“我们要送一份祝福给你啊！”这很有趣的哈，他们很有创意哈。然后他们还做了一个“师大有你真好”，他们去访这个感谢师大那个资源回收的扫地的阿姨啊、卖餐点的。结果那些那一些伙伴就哭了，然后就说：“哎，我这么脏不好入境哈。”可是他们的贡献就被看到。那我会觉得师大的学生。 那种创意真的非常不错。好，那我做了以后，我通常会去有一个结合嘛哈。那那个直接的要求就是，他必须实做，因为实做很重要哈。那那个实做里面包括他在教室当中要演练，然后他要把它写成他的反思。那因为我们师大的学生很多是在做教学实习，所以我会要他们直接用在学生身上。 然后我告诉他们，直接用遇到困难，你看我们随时都可以讨论。好，所以这个就是实际回收的一个作业啊。那这个就是他用在家人或者他事后找老师讨论的哈。所以这个他们会有一些回应哈。那也可以从课程，你看这个学生做的好，好厉害哈！赖天图哦，他们有很特别的一个努力啊，好感动。好几个学生为了做报告设计一个网站，都了不起哈。所以看到他们毕业，我觉得真的是好棒。你看。 这个是毕业学生回来，哦、分享，不是我交男朋友了，哦，我要嫁人了，哦，所以我发现，哎，存红包钱平常就要累积哈。 <laughs> 好，那再来就是说，呃，持续去精进我的这个教学，我大概比较会从学生的一个意见调查去看，好，那自己有一些研究议题会跟教学做相关，另外也会参加一些啊成长专业成长。 我很喜欢啊，读书的时间可以检视自己哪里可以再做调整啊。好，那这个就是呃，我要谢谢 T A，这就是 T A。好，那我们就会把不同课的 T A 找找在一起，然后我们会共同批改一份作业。好，然后请他们提出他们的观点。我觉得学生 T A 在改作业的时候就知道当老师好困难，因为觉得都不错，那又很怕他们分数打得不够 OK 哈，所以光是在给分的过程。 看到 TA 的那个内在的交战就很有趣，啊，也对我们更体贴。那我觉得这个是很好的，而且我觉得可以从 TA 身上收到啊老师自己可能不知道的事情。我我认为 TA 真的很有关系啊，真的很好。那这个就是我们会跟企业合作，所以企业跟企业合作，我通常会有一个习惯，假设我有机会，像今天陈老师很好，就给我一张名片，那我就会知道陈老师的优势。 然后就珍藏起来，下次就觉得哎，这个可以请陈老师来，就变成身边的资源。所以我觉得蛮好的啊。那这个就是我自己也会有机会挑战一下自己啊，去参加一些研讨会，帮助自己成长好，那我刚刚的那个整个计划的实施的概念，其实是用 P D C A 的概念来设计我们的这个教学经济的计划实行。那呃，这个故事呢很有趣，这个故事呢做了一个调查。 就是有一个小学校，把学生的照片都贴在墙壁上，然后请老师去点星星，就问他你喜欢，你可以跟哪一些学生建立好的关系？那每一个老师就去贴星星，可是后来就发现有一个小朋友都没有人贴，哎，怎么办啊？怎么会这样哦？然后呢，这个事情就那那个学校就回应给贴星星的老师说，有一个小孩都没有人贴哦。那后来他们就追踪，原来这个小孩。 有很多呃这个困难，哈，作业没交，澡没洗，等等等，哈。后来这一群老师做了一个反思，我们怎么可以忽略掉任何一个孩子？所以他们的反思之后，就决定当这个小孩背后的支持者。而当他们这样做之后，这个学生的的确确开始有新的进步，新的可能，哈。那我觉得这个故事让我很感动，哈，也对我有许多的影响。 那呃，如果问我我的自我期许，我对所谓学生的教学，我其实很重视三个字哈，叫做做准备。比如说像我们今天教化中心的工作人员，他们早早就来准备哈，有便当的准备哈，有签到的准备，有摄影的准备哈。那事实上各位老师，你们今天来其实你们是做了准备。啊。我今天来之前也做了准备。我在想，人生其实我们就是在协助学生。 对每一件事情预做准备，那那个有困难、有彷徨都是正常的。可是如果有人陪伴，然后一起来做准备，我觉得呃，对一个学生也好啊，他的心理的那个能量会更好。好，所以呃，我的话语很简单，就是陪他们一起做准备。好啊，我对自己的鼓励啊，哎，我特别要提醒哦，我不会每天在这里，有时候我会跑来这里。 有时候步调要慢一点啊，有时候会来这里啊，但是这里可以多一点点啊。那这个是我一个呃非常重要的这个亲戚送给我的啊，他也曾经是一个挫折的孩啊。他去抽签啊，他说如果是上上签就决定活下来，下下签就要跳下去啊。他心里这个想法可能被这个抽签的妙处听到，所以他抽到了就上上签，然后他就继续念书，出国去念书啊。 他后来回到台湾来贡献很多孩子，所以他常常问我：哎，吴老师啊，你们要好好鼓励你的学生啊。我说有有有，所以谢谢他。好，那呃，我想我的时间差不多已经到了，我非常感谢教发中心啊对我的支持好，呃，先分享到这里，谢谢，嗯，谢谢李总。